põhiväärtused on ettevõtte tõekspidamised, mida äh, ettevõttes rõhutatakse ja mis suunavad ettevõtte äh, töötajate igapäevategevust. põhiväärtustest rääkides kasutatakse erinevaid nimetusi, näiteks väärtused, äh, põhiväärtused või siis ka eetikakoodeks. väärtus on midagi sellist, mis paneb inimese tegutsema. väärtus on midagi, mida tahetakse endale saada mille vastu tuntakse austust ja mille poole püüeldakse. kui me näiteks peame väärtuslikust, väärtuslikuks loodust, siis me peame seda ka oma igapäevategevuses välja näitama. põhiväärtuse loomisse, see tähendab nende väljaselgitamisse, edastamisse ja juurutamisse, tuleb kaasata kogu meeskond ja ettevõtte juhtkond. meeskonna käest on mõttekas küsida, mida nad oma igapäevategevuses väärtustavad millisena nad tahavad näha eh, tööalaseid suhteid ja mida nad hindavad. see annab neile võimaluse välja selgitada meeskonna väärtushoiakud. oma väärtushoiakutest lähtuvad nad tegelikult igapäevaotsuste tegemisel. juhid oma poolt peaks läbi mõtlema, mis on see sõnum, mida nad tahavad oma meeskonnale edastada. kui töötaja väärtused ei ühti ettevõtte omadega siis on tal selles ettevõttes raske töötada. ja kui eh, vastupidi on, et töötajad mõtlevad ühteviisi ja töötaja teab, et teised püüavad saavutada samu eesmärke, siis eh, paneb see inimest rohkem pühenduma ettevõtte põhiväärtused on äh, lähtekohaks otsuste tegemisel. kui põhiväärtused on kirja pandud ja omaks võetud, siis jäävad nad aluseks eesmärkide püstitamisel ja eesmärkide saavutamisel. ehk näiteks, kui ettevõtte põhiväärtuste hulka kuulub kliendikesksus, siis juba eesmärkide püstitamisel äh, mõeldakse selle pärast, kuidas luua kliendi rahulolu ja kuidas seda säilitada, kuidas ühiselt välja töötatud teenindusstandardite alusel paremini kliente kohelda. kui ühiselt välja töötatud ja oma või omaks võetud põhiväärtuste järgi iga päev tegutsetakse, siis aitab see välja kujundada ettevõtte identiteeti. lisaks on ennast selgelt määratlenud ettevõttel eh, lihtsam leida sobiva väärtussüsteemiga töötajaid kui teistel ettevõtetel. ettevõtte põhiväärtuste juurutamiseks on erinevaid võimalusi. Neid võib eh, kirjutada arvuti ekraanidele, neid võib panna eh, kirja eh, dokumendi blankettidele, võib korraldada vastavaid üritusi, kus tuletatakse meelde töötajatele ja arutletakse ühiselt põhiväärtuste üle, võib korraldada ka vastavasisulisi päevi, teemapäevi ja viktoriine ja eh, erinevatel viisidel mõelda selle peale, et need inimestel meelest ei läheks. kindlasti peaks olema eh, ka põhiväärtuste kohta tagasiside andmise süsteem, mille järgi inimene eh, või meeskonnaliige teab, milliseid väärtusi ja tulemusi hinnatakse. ehk kui ettevõttes väärtustatakse pidevat enesetäiendamist, siis iga meeskonnaliige peaks omal nahal tundma, et tema poolt juurde õpitut tõepoolest väärtustatakse. missioon on organisatsiooni üldine eesmärk ja olemus ehk missioon annab vastuse küsimusele, miks see organisatsioon või ettevõte üldse eksisteerib, mida ta pakub tarbijale, mida ta pakub endast väljaspoole ühiskonnale kui me missiooni sõnastame, siis peaksime mõtlema ja otsima vastuseid sellistele küsimustele. kes me oleme ja mis meid teistest eristab? mida me teeme ja kuidas me seda teeme ja millist lisaväärtust me loome? missioon on tegelikult ettevõtte eksisteerimise eh, põhjendus. visioon on ettevõtte nägemus turust, keskkonnast ja selle arengust visiooni kohta võib öelda, et see on ettevõtte kõige ilusam pikaajaline eesmärk ja selle eh, visiooni saavutamiseks seataksegi konkreetsed siis tähtajalised eesmärgid. visiooni määratlemiseks tuleb kõigepealt välja selgitada, kus asub ettevõte praegu, kuidas näevad ettevõtted sellega seotud isikud, need on töötajad, tarnijad, eh, arvamusliidrid, kliendid ja ühiskond. ja teisalt määratleda see, kuhu tahetakse siis oma ettevõtet arendada, kuhu tahetakse jõuda. seega missioon on ettevõtte eksisteerimise põhjus ja visioon näitab, kuhu me tahame oma ettevõttega areneda, kuhu me tahame jõuda.